Yeah Para to sa sino mang gustong sumubok Ako na magsisimula Kalado Republika ng Balagtasa Handa ka na ba? <laughs> yeah Ito'y boss, sino mong mga gugong gustong tumapak Paking dugo at luha mo boy dito ang dadana Wala ka ang lakas na sa'kin maka Kada egi eh, ko nga Gunot na pinanalabaso sa sahig Humirip ka man na malatrigaw mapadon Sa katotohanan naman matambay ka sa may salon Ni hindi ko na kailangan pa magpaalalim Na simpleng salita lang ay mapapaaman namin Huwag na pilitin kung talino mo ay eh, pangmusmos Tatangin sabla presyon ka lang nakakapuntos Na 90 pataas buti pa umalas Kasi miski magpapuso sa akin ikay malas Mali kung lalabanan ng katulad ko Wala ka na bukas para bang kansa sa buto So bago sumubok tiyak inga umagagapi Baka kasi sa huli maglulubot yung pagsisisi Ah, yan, tinatamad pa ako Ah, sino ba kalaban ko? Nagaman sa akin eh Ibarra? Who that? Nah, it's Okay, simulan na natin to Sabi mo ikigid na tama, ikikid na nagkakalat Unang katagapan ang taog ka na, tuklap inyong balat Nang anin ko ang taos kung mas bagay to sa'yo Gamitin mo to sa bunganga mo na makaalis ng bako Yan na naman ang hagupit birang pinaglumaa Paano mo ka mapupuruhan o puro ka kabaluyan Matung kakila pa ba, meron palang balita Palitan mo na si Chris kasi puro ka dada Utak daw alang lamang galing mo magsinungaling Ikitang kita aking husay dito lag mo lang dating Pine cone ka lang na bunga, alaring paking pakinabang at isang panggrato pwede pang hampas so di misayang Natulad mo, kala ko nadalhin mo ang init di lamig eh wala paano bitaw mo na pa basic Nangangarap ka ng gising na ko sa'yo'y gagalang gatilyo mo alam bala so paano ka naging magulang <laughs> ano, sige, bawi Ah uh... Sabi mo na dugo na may tatanak Huwag kang maingay, mukha ka naman junanak Kasi naman sa bawat letra mo na sinusuka Si pangit ni Karding, uminom ng data ko tinasuka At nagdag mo pa dito sa akin Magaman namin sa siya nasa tarista ko Di ko alam ang panalangin May pa-cancer na pressure ka pa dito na nalalaman Payo ko huwag na maglap, meta mo mic mo sasanglaan Huwag ka na maingay mukha ka na mabangkay Nasa loob ng kabaon ng lamig na kalasay Di ka pa dito matindi, di ka pa nalubas Sa para ka lang babae na akin aking ginagahasa Na walang kalaban-laban at wala walang kamuangmang Ultimo pampira takot sakit pati aswang Kahit pa apostoles o maging misyonaryo Kaluluwa ko sa larangan din round na ba to? Kalado versus Ibarra. Si, anig na lang. Ito na ba pinakamalapit mo na maibabalik? Tawagin daw ba o Junanax kung ikaw mukhang pusit? Taot nga mga vampira sa mukha mong sobrang saot Kung sa kagwapuan nga lang panalo pa sikon Ikaw dapat magsalat ng iyong mikropono Dahil sulat o freestyle mo ang level e pareho Sinong nyo? Eh dahil nag-iisa lang ako timang Napagkahalata akad na utak mo ay kulang Satanista ka ba? Eh laging kanta mo Eh love song nantitis ka nga pero ni isa lang ka Napagulong ni hindi mo nga ako Tuloy na taplis na Bano para bati Sobra iyong kababawan Puro ka wag maingay ako Tunay natawa Paulit-ulit ka tiyong labang Maisip na iba Lalo akong tinama sa'yo Kasi di ka complex You're as easy to divide Para lang nakikipag-text Ayo, mic check check, mic check, mic check, mic check. Donggala rap Aribaro. Ibarra versus Calharo. <laughs> yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, I really don't care kung tawagin mong pusit. Pero iyong aminin shota mo si Chapusit. Yung hahambing mo man itsura ko kay Kuhol. Dahil mo bang ay nakatira sa may buhol. Mukha kang ifogaw, puno ng bungang araw. Singit mo leg mo may libag sa araw-araw. Kasi tapos sa tubig mo kang giniginaw. Imasay yung ngipin bakit ba naninilaw. Nagtatanong ka ba kung sino akin tunay na Harap ka sa salamin, iyak sabay sigaw ng tulong Sa iyong nanay, pati na rin sa iyong tatay Para kalambik na aking kinakatay May narinig ako, tira ko daw hindi complex Buwan na regla mo, kailangan mo na new text May nalalaman ka pa ng pa-text, text, text All you want to do sa gay ay sex, sex, sex Yung sa type of dinosaur, ako ang T-Rex Ikaw yung sang isa may butikin tumirik Kung sa akin natamad ka ako, sa'yo'y tulog Sa sobrang alto ko sa'yo sa kama, ako'y lunod <laughs> <laughs> break it down, break it down, break it down. break it down, break it down, break it down, break it down, break it down. Walang dala Sina? Galado versus Ibarra to. Okay. Halos lahat ng ipinutak mo Narinig ko na Dahil mo pa mga storya sa telenovela Kasi formula Yan ang nakakaantok Yan po kukuti mong yan tol Inaaligaw O si dyan po si Takisyota Sa iyo wala Paano walang pumapatol sa'yo Miski bakla Sa tono pa lang na yung boses Ikaw na ay azar Kasi matindi na dulot ko Ikaw ay nagkaskap No need for another one Cause you just got destroyed But if you insist sure I'll play you cause you're on my toy At tumutong gayahin At ikaw rin ay mag stainless Mabubuking kang barok at bulok Di tulad kong fresh Bakit ako iiyak at ihingi ng tulong Kung ikaw ang naiipit parang nakasuot ng tong E eh, na ko ba ipugaw kung ikaw yung kulay libag Ngipin mo lang bako bako Iisa lang ang palabag Next! Next.